ليش طلبت المساعدة أصلا؟ واو واو هاي هاي هاي هاي هاي هاي والله مات The tower on one side. looming on the horizon, high and mighty, spouting السلام عليكم for one ideals, and shunning any folks who don't be towing the line. هذول معانا ولا قاعد يذبحون ناس عادية؟ قاعد تشوفهم يذبحون ناس عادية And guess who's close to unearthing the mother load? Yeah. That's right. You're looking at him. <laughs> Answer? But this what? broken body has seen better days, and I need water. But then again, <laughs> maybe you're the type to pull the whole godforsaken place under. Bismillah. Bismillah. Day one. smla. Day one. Let's go, baby. Let's go. أغراضي موجودة معاي عطني هذا حط هذا هني ما في شيء بعد يصير امسك رجله يا يما شنو هذا اوكي السلام عليكم ما في فلوس شيء بسم الله بسم الله وخر انت شنو هذا يا يما patrol had a scrape with a couple of reclaimed in Old Town yesterday. Cyrus got messed up pretty bad. These savages paid the price. اي One of the corpses had this drawing on it. Look familiar? <laughs> Doesn't bode well. If that little shit and her traitor mother are working with the reclaimed to locate the reserve, time is not on our side. في فتحة هني بسم الله موت دي طاح سيفي طاح سلاحي واخر هناك واو بسم الله بسم الله السلام عليكم هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا واحد ميت هني ماتوا بعد ما عندهم مسلحة طايحة هذا شنو بعد يا يما واو شوف المتعلقين ولا شلون هذا oh! رفيجي such a damn fool خرعني والله شيك شيك اح بيموت مات مات والله أنا آسف يا صديقي آخ موت موت أنا ما طعنتك يلا ما عليه ما عليك تكبر وتنسى في كذي <sighs> شنو هذا بسم الله شنو هني آه، في ناس هني كنا السلام عليكم واو لا اح ناخذ السلاح يمكن في شيء يصير حط هذا هني حط السلاح هني هذا شنو بسم الله اوه هذا باندج حجي واو هذا شو اسمه الميديك القوي <gasps> هذا شنو خشه سجاير خشه اي شيء شوف خشه حجي هذا باندج ولا سجاير اللي منجني شنو كله سجاير هذا قزاز ولا خوفتني والله خوفتني بليز الله كذابة دقيقة دقيقة دقيقة في أغراض هني خشب جيب جيبه دقيقة شو هذي مستحيلة الزقاير أنا ما أدري شنو فايدته إذا ما له فايدة بقطه begged me not to let it happen, but I just couldn't pull the trigger. He was all I had left, but I failed him. I, I'm so ashamed. Would you be willing to help me out? I just can't bring myself to do it. I need someone else to end this آه nightmare. خلاص يلا ولا تزعلين بحسن I will put him to rest. You will? Thank you. That is so kind. Here, take this key. I locked Reuben in a room, second floor of the Blue Mansion, just up the street. Let me gather my thoughts. You I'm ready to listen. You've returned. Thank you. You will? Thank you. That is so kind. Here, take this door. Shiadi. I can focus now. Sorry. You've returned. Thank you. You will? Thank you That is so kind. Here, take this key. هذا المفتاح Ruben in a room. Second floor of the Blue Mansion, just up the street. second room and blue mansion Looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص سكتي خلاص Oh, give me. تخيل هذا حطه بالجنطه قول له اه هذا وك بخر اح انا بنفضح لو بهذا يلا شو اسوي بعد انفضحت انفضحت انفضحت انفضحت قاعد اسمع صوت زومبي هذاك هو واحد بإيديه А? Одни. Воу! عطني راسك أه. أه. واخر ليش والله في وايد زومبي هذا شافني انا الحين بعرف البيت هذاك انا ليش طلبت المساعده اصلا واو يا عمي يقولون انا بطل الزومبي حجي بس <laughs> والله ذبحت اثنين وانا ما ادري اح كني هذا البيت والله حسيت من شكله انه ما في الا هو البيت الغريب Bismillah. Hey! فولت أنا مستحيل يكون هذا البيت اوه هذا هو والله توني قاعد اقول مستحيل يكون هذا البيت طلع هذا هو بسم الله ظلمة هذا زوجها يا حليلة تعالوا من ابليس يلا موت Dearest Corinne, I lied to you. Hey. I am sorry. Hey. I had to spare you. A lost hope. Our children died by my hand. I had to set them free to protect them from a fate worse than death. I know you will never be able to forgive me, but maybe one day you will understand uh, what that had no choice. They did not suffer. Take comfort in that, <coughs> Reuben. اوه اللعب هذا شنو الخاتم بس يلا مشينا Tower is always stand اوكي انا ما فهمت والله هاي احنا ذبحنا زوجها اي بس ذبح يا شنو هذا؟ What do you gain threatening me like this? No, no, no. Easy, take it Easy easy. there. Take it easy. Is it over? Yeah, it's over. هات الخاتم. I recovered the ring. انزين داش جو انا واخرو عندي المهم يا شباب وصلنا نهايه المقطع لا تنسون لايك واشتراك بالقناه ولا تنسون تشغلون زر التنبيهات واللي هو الجرس وابي دعمكم يا شباب وما تقصرون معاي انتم ان شاء الله وبس وصلنا نهايه المقطع اي لعبه تبوني العبها اكتبوا لي بالوصف وان شاء الله راح ارد عليكم واسولف معاكم ومع السلامه